အေးထွန်းပါပထမဆုံးပေါ့ဇာတို့ incident ပေါ့အမှားပြရတော့ data မရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ data မရှိလို့တိုးတက်မှလည်းမသိသုံးမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့ကောက်ဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့ဗီယက်နမ်မှာကြည့်တော့အိန္ဒိယကလည်းအနီရောင်ပေါ့ကြည့်တော့ထိုင်းကလည်းအနီရောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတေးကြပါတယ်တိတိတော့မလျော့တော့ဘူးလို့ထင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ data ဘယ်လိုများရအောင်လုပ်မလဲရတော့လုတ်တင်နေပြီလို့ထင်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ Diversity Society ကနေလည်းပေါ့ GN Diversity Society ကနေရောလည်း နည်းလို့အကြံပြုချက်တွေတင်တော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစင်တန်လည်းတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ general physician တွေနဲ့ ultrasound ကိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ fatty infiltration ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲ report မှာပါလာတယ်အဲ့ခါမျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်း practical step ပေါ့နော်ရှင်းလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုး step ဆက်လုပ်သင့်မှဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးတွေကလည်းဆရာတို့ခုနပြောသလိုဈေးတွေကလည်းတကယ် တည်တည်ချာချာ benefit ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ proven value ရှိတဲ့ဟာနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများ practical step သွားတင်တယ်လဲနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့တော့မျိုးသားတော်တော်များများတို့ပြောရင်ဗမာပြည်မှာအရက်တောက်တဲ့နှုန်းကလည်းအမြင့်မားဆုံးအခြေအနေကိုတိုးတက်လာဟိုတင်းကဆိုအရက်တောက်ဆုံးမှုအခြေအနေကတိုးတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုနေကနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ media တစ်ခုမှာပြောတယ်ပေါ့အဲ့ခါကြလို့ချင်း nationality က alcoholic မဖြစ်မှာ ဖြစ်တယ် alcohol consumption မှာလည်းဆရာတို့အနေနဲ့ခုနဖော်ပြထားတာတော့ limit ကိုကန့်သတ်တာခက်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် alcohol တောက်နေတဲ့လူတယောက်မှာ nephrality ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဆရာတို့ဘလို့များခွဲခြားနိုင်တဲ့အခုချိန်မှာမျိုးမျိုးရှိပါသလားဗောနော်ကျွန်တော်ဒါလေးမေးချင်ပါတယ် thank you ဆရာဟုတ်ဟို nephrality နဲ့ဟို ALD နဲ့ပေါ့ alcoholic နဲ့ non alcoholic fatty liver ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို history ကတော့အဓိကပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ liver enzyme ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက non alcoholic fatty liver disease က ALT ပုံများ alcoholic အဲဒီ alcoholic ကကြတော့ AST ညာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့ basic ဒီ NASH ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ NASH နဲ့ ASH နဲ့ပေါ့တကယ်လို့ ဟို steatosis အဆင့်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ ash နဲ့ nashness မှာဆိုရင်တော့ nash က ALD တက်ပြီးတော့ ash က ASD ပို့ညာအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ခွဲလို့ရတယ် biopsy မသွားဘဲနဲ့ဒါပေါ့ biopsy မသွားဘဲနဲ့ sorry biopsy နဲ့လည်းခွဲလို့မရဘူးသူတို့ပြောတာ histopathologically မှာဒီ ash နဲ့ nash ပဲဖြစ်ဖြစ် steatosis မှာ NAFLD ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ steatosis ပဲဖြစ်ဖြစ် ALD ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ steatosis ပဲဖြစ်ဖြစ် edge ပဲဖြစ်ဖြစ် nest ပဲဖြစ်ဖြစ် histopathological features are the same လို့ဆိုတယ်အဲ့တကြောင့်ဟိုခွဲဖို့တော့ခက်ပါတယ် mainly ကတော့စောစောကပြောတဲ့ alcohol နဲ့သူ့ရဲ့ alcoholic related symptoms နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲ base လုပ်ရမယ်နောက်အဲ့ liver enzyme ကိုရတယ်ပေါ့ဟိုဆရာ manage management ကတော့ဆရာရေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့ fatty liver တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ second step ကတော့ fatty liver ကနေပြီးတော့ non alcoholic stage 2 hepatitis ရှိနေပြီလားပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် liver enzyme တွေပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ enzyme တွေများလာပြီဆိုရင်တော့ inflammation ရှိတာတော့ပေါ့သေချာကျင်တော့ biopsy လုပ်မှပဲကျွန်တော်သေချာသိမယ်အဲ့တော့ second step ကဆရာ inflammation ရှိမရှိဆိုတော့ liver enzyme တွေကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ fatty liver inflammation ရှိတယ်အဲ့တော့ non stage 2 stage 2 hepatitis stage ကိုရောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော် intervention တော့လုပ်ရမယ်ဆရာကြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ lifestyle ပေါ့နော် lifestyle ကို discuss လုပ်မယ်ဆရာကြီးပြောလို့ exercise တွေပါဒါတွေပြောမယ်เนาะကျွန်တော် diet ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော် liver enzymes တွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး lifestyle modification ကျွန်တော်တို့ဒီ risk factor modification other ဟို associated diseases တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်ပြီးတော့တက်တာလားမတက်တာလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့မတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က pharmacology ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ NASH နဲ့ နော် Nash fibrosis F2 F3 အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာ pharmacotherapy ပေးဖို့လိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့တော့ pharmacotherapy ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ biopsy proof ပဲနေကြတော့မှပေးမှကိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး indication တွေရရှိအဲ့တော့ in general ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပဲ exercise ရဲ့ lifestyle modification နဲ့ other risk factor detection ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟို အရန်အကောင်းကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် E ကတော့ဆရာကြီးခုနပြောလို့ပေါ့အားလုံးထဲမှာနည်းနည်းဖြောင့်နေဥစားလေးဆိုတော့ OBD ကိုလည်းအဆက်အရန်ဈေးကြီးသေးတယ်ကျွန်တော်မတုံးနိုင်သေးဘူးဗိုက်တာမင် E လေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေသူတို့က guideline ကတော့ biopsy လုပ်ပြီးမှပေးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ biopsy မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေးထားမယ်ဆိုလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ weight reduction နော်နော် physical activity နော် diet modification ဒါမျိုးလေးတွေကိုပဲ advice လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ ပြောသွားလို့ဟိုဘက်ကလည်းအနီဒီဘက်ကလည်းအနီဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ epidemiology ဒုံးဝစ်တွေဘယ်လိုများထင်ပါလဲအများဖြစ်တော့အဲ radical လက်မှာလည်း fatty liver တွေအများကြီးတွေ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနေမယ်လို့ပဲယူဆပါရစေ national data ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ statistics နဲ့သေချာတွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်လုံးမှာအနည်းဆုံး sample size 20လောက်ကိုလူရေအနည်းဆုံးတောင်းချီရော့စစ်ပြီးတော့မှ national data ထွက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါရစေ။အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ B နဲ့ C နဲ့ national data ထွက်အောင်တော့ဒီ2019မှာလုပ်နေပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ psyche trade လုပ်နေပါတယ်။ဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်ပြောတော့ညီမဆရာဟို FDA မှာဘယ်လိုလေး create လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ညီမသဘောကျ။ ဟို UP United Farmer ကညီမတို့ဖိလစ်ပင်းခေါ်တာတော့သူတို့စီမှာလဲသူ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့စီမှာလှုပ်ချင်အောင်ဆိုပြီးတော့လိုမျိုး gym တို့ everything ပေါ့ coffee house ကစာညဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းညလာ ပြီးတော့အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်သွားရင်မှပြန်လာလုပ်လဲရတယ်နိုင်မှလုပ်ဖို့လုပ်နေရင်နဲ့အိမ်မပြန်ခင်မှာ exercise လုပ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးနဲ့လူနေတာတော့အနေနဲ့ဟာလေးပြောရင်ねဟို သုံးတဲ့လူကတော့တော်တော်နည်းမှာပမာပြီးကတော့ညီမကအစထင်တာရန်ကုန်မှာညီမတို့လမ်းအိမ်နေနဲ့သွားစရာလမ်းလျှောက်စရာလည်းတိတ်ဟွာမဖြစ်တော့လူတွေလမ်းသိမလျှောက်ဘူးလို့ထင်တာရန်ကုန်ကပေါ့နော်နေရင်းများပိုလျှောက်မလားထင်တာဒါပေမဲ့နေရောက်တော့နေရရန်ကုန်ထက်ပိုပြီးလျှောက်တာနေတယ်ရန်ကုန်ကပိုပြီးလျှောက်ရတယ်အဲ့တော့နေရောက်လေလေလူတွေကမလျှောက်လေလေပဲအဲ့လိုမျိုး ညုံမီတောင်မန္တလေးရောက်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်တော့အရင်ကဆိုညုံမီအမြဲလမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ဟို incidents ကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်စောစောပြောတဲ့အတိုင်းတိတ်ပြီးတော့ move မလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲအဲ့လမ်းမလျှောက်တဲ့ဟိုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၄နာရီ7မိနစ်လည်းဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဘုံမီကျော်ဆွထွန်း remark လေးပြီးလို့ရှင်တော့ I have to close this Q&A session Thank you ပါဆရာ။ဆရာပြောရစဉ်းစားမိရအာနက်ဖယ်ဒေးလို့ရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့ပြင်မအောင်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်။ဒါပေမဲ့ actually ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ yes ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကထင်တာဒီ NAFL fatty level diabetes obesity affluent society ကျွန်တော်မြို့ပေါ်လူတွေ overeating နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ That is our belief. ဓမ္မကုနယ်တွေရောက်သွားတယ် especially Yoga incidents or hypertension diabetes in remote areas yes ခဏဆရာတို့ဆရာတို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲ we should be educating our people about a proper diet overeating undereating Shiatane namalelo, no? Siya sabitariyo shireka. Yes, we should be advocacy role model. Saro, biodemare. Ma biodemare miya ire ma diablo yeji lo le. Pe yoga otamna nangano de pubi priority swame su le. Palube pipipo, general hepatologist and the nera. I think we should be giving a message to our people regarding about this fatty liver. Thank you, Isaiah. CFAM, caring for well-being.